Nawr mae 73% yn fwy o swyddi sydd wedi cael ei sbysebu gan gynghorau sir mewn cyfnod yn 2016 i'w gymharu mewn cyfnod yn 2015. 73% yn fwy yn gofyn am fod Gym- Gymraeg yn hanfodol. Nawr mi ddath y safone mewn ar yr um, ar ddiwedd mis Mawrth 2016. felly mae'n ymddangos fel mae dyma yw'r newid dyma sydd wedi achosi'r newid hwn felly wrth gwrs mae'n dangos bod y safonau a clwt ganddyn nhw. Ma' nhw yn dwyn ffrwyth ac ac ma' nhw'n cael effaith. Nawr, dyw'r ffigurau dal, wrth gwrs, ddim yn ddigon da o gwbl, hynny yw ma' rhai cynghorau mae'n golygu o un i ddau neu o dwy i wyth swydd um, yn cael ei ysbrysebu a bod y Gymraeg yn hanfodol ac wrth gwrs mae eisiau gwella llawer iawn ar hyn ond mae yn dangos bod y safone o'u datblygu nhw ac o weithio arnyn nhw a adeiladu arnyn nhw y gallen nhw fod yn effeithiol iawn wrth sicrhau bod gwasanaeth e, Cymraeg ar gael i bobl a bod hawl gan bobl weithio dy gyfrwng y Gymraeg yn y cynghore sir ni.